دز دز دز دز الشكوى دز والله ما تدز غير لجت ملاها مولاها كل عام تفز السنة في حجري والعام الجاي تجري وتلاوح الكبار عن باب الحجار وتجوني شكاية يقولوا لي سنة هنايا نقول لهم سنة والله ما تسعاها